жылуулук кыймылдаткычтарынын иштөөсүндө күйүүчү май күйүп бүткөндө калдыктары атмосферага кетет москва шаарында мисалы бир күндө автомобиль кыймылдаткычтарынан жүздөгөн тонна зыяндуу заттар атмосферага бөлүнүп чыгат атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусу энергиянын бөлүнүшү менен коштолот бул болсо жылуулук балансын өзгөртүүгө алып келет мунун жыйынтыгы климаттын өзгөрүшү ошондой эле климаттын өзгөрүүсүнө атмосферадагы көмүр кычкыл газынын концентрациясынын термелүүсү дагы таасир этет көмүр кычкыл газы жердин энергиясынын нурдануусун кармаганда парник эффекти болот айланага өтө зыян берген бул электростанциялары